हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप होप सो कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी आज हम जा रहे हैं matric class SSC part two chemistry model paper solve करने जैसे कि आपको पता है कि हमने हाफ कर लिया था बी सेक्शन का हमने क्वेश्चन नंबर टू से लेकर सेवन तक कंप्लीट कर लिया था आज हम एट से लेकर थर्टीन तक कंप्लीट करेंगे ठीक है चलने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर एट हमारा था define the terms analytical chemistry qualitative analysis and quantitative analysis अच्छा ये आपको एनालिटिकल से तो समझ आ रहा होगा ये वर्ड निकला है एनालिसिस से एनालिसिस का मतलब है टू चेक ठीक है तो अब चेकिंग आपको करनी है दो तरह की हो सकती है क्वालिटेटिव चेकिंग हो सकती है या क्वांटिटेटिव चेकिंग हो सकती है पहले हमें देखना होगा what is analytical chemistry the branch of chemistry that deals with the methods and instrument for the determining the composition of matter is called analytical chemistry या तो आपको आइडेंटिफाई करना है या फिर आपको उसकी क्वांटिटी बतानी है जो भी चेकिंग है उस चेकिंग को अगर हम एक साइंटिफिक मेथड से कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं या कोई स्टेप फॉलो करते हुए करें it will be consider as a analytical chemistry analytical chemistry की पद दो ब्रांचेस है क्वालिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री और क्वांटिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री ठीक है ये ऑर्गेनिक में ज़्यादातर हम करते हैं अब पहले हम देख लेते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वालिटी का मतलब होता है हम टू चेक और टू आइडेंटिफाई कि आया हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं है अब सैंपल आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पे लिखा हुआ है Qualitative chemical analysis is a branch of analytical chemistry that deals with the identification of elements or grouping of element present in a sample. किसी भी सैंपल में जो आपको दिया जा रहा है उसको या तो एलिमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या ग्रुप ऑफ एलिमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो ये कंसिडर होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस में ठीक है technique employed in qualitative analysis very in complexity depending on the nature of the sample which are classified on the basis of chemical test as organic or inorganic qualitative analysis. Chemical test and flame test are the example of qualitative analysis. आपको पता होगा कि आपने मैट्रिक क्लास में है तो आपने प्रैक्टिकल में किया होगा फ्लेम टेस्ट और दूसरे केमिकल टेस्ट भी करते हैं जिसके अंदर आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किया होगा ये सारी की सारी कौन सी टेस्टिंग है क्वालिटेटिव एनालिसिस है क्वालिटेटिव एनालिसिस को फर्दर हम डिवाइड भी कर सकते हैं ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस या इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस ठीक है इतना आपको बताना काफी है थोड़ी एग्जाम्पल भी दे दें अब आ जाते हैं क्वान्टिटेटिव एनालिसिस में ठीक है अब क्वान्टिटी से आपको समझ आ रहा है उसको काउंट करना है ठीक है किसी यूनिट में रिप्रेजेंट करना है जैसे आपका रिजल्ट परसेंट में आपकी ग्रेड में रिप्रेजेंट किया जाता है बिल्कुल इसी तरह क्वांटिटेटिव एनालिसिस को आप क्या कहेंगे quantitative analysis any method use for determining the amount of chemical in sample sample के अंदर कौन सी चीज कितनी मकदार में जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड चेकिंग होती है यूरिन टेस्टिंग होती है तो उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की कॉम्पोनेंट को टेस्ट किया जाता है the amount is always express in number with appropriate unit which are classified as physical और chemical quantitative analysis. अच्छा ये इसका वो रिप्रेजेंट किया जाता है रिजल्ट हमेशा किसी यूनिट में दिया जाता है जैसे आपका रिजल्ट दिया जाता है वो ग्रेड में दिया जाता है उसमें सात परसेंटेज में दिया जाता है या नंबर में दिया जाता है ठीक है और ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस के फर्दर दो कैटेगरी हो सकते हैं फिजिकल भी चेक किया जा सकता है और केमिकल भी चेक केमिकली भी चेक किया जा सकता है ठीक है and acid base titration as example of quantitative analysis तो याद रखिएगा जो आप एसिड बेस करते हैं उसमें या तो आपको एसिड की स्ट्रेंथ मालूम करनी पड़ती है या मोल मालूम करना पड़ता है कि कितने मोल का है या फिर बेस का तो इस तरह अगर हम किसी चीज की क्वान्टिटी मालूम करें it will be consider the quantitative analysis ठीक है ये हो गया क्वेश्चन नंबर एट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर नाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्टली जो है मेरी सजेशन ये होती है कि इसमें पूरे नंबर ही मिल जाते हैं लेकिन आप इसको उसी वक्त अटैम्प्ट करें जब आपको हंड्रेड परसेंट श्योर हो आपको सारे मेथड आते हो किस तरह हम करते हैं ये तीन रिएक्शन दिए हुए complete the following neutralization reaction neutralization से आपके जहन में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा है एसिड बेस टाइट्रेशन है ठीक है एसिड और बेस के दरमियान जो रिएक्शन होता है it will be consider as neutralization reaction अब तीन सेट दिए हुए एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड दिया है sodium hydroxide hydrochloric acid है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है मोस्टली आपको पता है ये जो हमारे पास होता है एसिड बेस्ड ट्राइट्रेशन या एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है डबल डिस्प्लेसमेंट मालूम है ना दोनों अपना पार्टनर चेंज कर लेते हैं अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और नाइट्रिक एसिड है पोटेशियम जो है वो नाइट्रिक नाइट्रेट के साथ आ जाएगा और वाटर जो है वो ओएच ग्रुप के साथ आ जाएगा अगर इसके अंदर देखें तो सोडियम जो है वो सीएल के साथ आ जाएगा और ओएच ग्रुप ओएच हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा इसके अंदर अगर देखें तो कैल्शियम जो है वो सल्फेट के साथ आ जाएगा और वाटर बन जाएगा दो मॉलिक्यूल क्योंकि एच टू यहाँ पे है दो एच ग्रुप यहाँ पर इस तरह इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं अब कंप्लीट करने चलते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक नाइट्रिक टेस्ट में क्या बना पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और एससीएल में क्या बना हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एससीएल को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा तीसरा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेंगे कैल्शियम सल्फेट बन जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल दो वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो उसके बाद हम लिखने के बाद कंप्लीट करने का हमें बैलेंस करने की जरूरत है ये ऑलरेडी बैलेंस है सेकंड वाला भी बैलेंस है थर्ड वाला बैलेंस नहीं है यहाँ पे दो हाइड्रोजन आइन थे और दो ओएच आइन है इसलिए प्रोडक्ट में दो वाटर मॉलिक्यूल लगा तो आपको कंप्लीट करने के बाद इसको बैलेंस करना भी जरूरी है बैलेंस के लिए स्टेप आपको पता होना चाहिए ठीक है ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है बुक में से आपका ले सकते हैं आराम से आपसे तीन सिग्निफिकेंट कार्बोहाइड्रेट्स के क्वेश्चन तीन यहाँ पे मैंने बुक से ही दे दिया आप इसमें से जो भी इजी लगे आप इसमें से ले लीजिए देखिए आपको पता है कि प्लांट और एनिमल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कार्बोहाइड्रेट ठीक है और ये स्ट्रक्चर जो होता है स्ट्रेन जो स्ट्रक्चर तो प्लांट का होता है ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स को के हायर फॉर्म जो है वो स्टार्च भी है सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज भी है और ये एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत है सकते हैं ठीक है ये एनर्जी जनरेट करवाते हैं जैसे ब्लड शुगर के अंदर हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है ठीक है ये they keep our blood sugar level in check ये ब्लड शुगर को लेवल में रखता है ठीक है sucrose is a food additive ये फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है it's found in confectioneries condense milk canned fruits jams and jellies among other thing ये सारी इन तमाम चीज़ों में हम सुक्रोज यानी शुगर जो टेबल सॉल्ट टेबल शुगर कहते हैं वो यूज़ करते हैं ठीक है कार्बोहाइड्रेट जो है वो फाइबर की सूरत में प्रोवाइड करते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं और प्रेशर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट भी करता है ठीक है और भी इसके बहुत सारे यूज वो है यूजेस हैं इसके ठीक है सिग्निफिकेंट यूजेस है इसमें से आप देख लें स्टार्च जो है वो फर्दर उसको हम यूज करते हैं कोटिंग और साइजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और स्टार्च को हम मुख्तलिफ तरह की चीज़ों में जैसे लॉन्ड्रीज में यूज़ करते हैं क्लब वगैरह डालने के लिए ठीक है इथेनॉल प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये मेमोराइजेशन का है आप उसको देख लीजिए एक नज़र और कॉमन जो आपको ईजी लगे उसमें से थ्री से फाइव आप मेमोराइज कर लीजिए अच्छा क्वेश्चन नंबर इलेवन आपका है briefly describe briefly describe any three beneficial impact of pharmaceutical industry on human society अच्छा pharmaceutical industry कौन सी होती है जहाँ पे दवाएं बनती हैं ठीक है ये इंडस्ट्री जो है बहुत पुरानी नहीं है लेकिन जब से ये आई है हमें लाइफ जो है वो बेहतर हो गई है ठीक है all over the world life बेहतर हो गई अब इसके इम्पैक्ट आपकी बुक के अंदर सेवन दिए हैं आप इन सेवन को एक नजर देख लीजिए इसमें से हमें तीन जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ठीक है तीन एक्सप्लेन करते हैं पहला इन्होंने दिया ट्रीटमेंट इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी लाइफ की लाइफ बढ़ गई है इसकी वजह से industries strive to eradicate and eliminate disease वगैरह कम हो गई है इसकी वजह से रिड्यूस पेन एंड सफरिंग जो एक्सीडेंट वगैरह है उसमें पेन किलर देकर आप रिड्यूस कर सकते हैं पेन को vaccine save money save money vaccine अगर आप लगा लें तो आप बीमारियों से बच सकते हैं सिर्फ आपकी मनी पैसे बच जाएंगे हॉस्पिटल स्टे आज शॉर्ट शॉर्टर यानी अगर आप बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में ज़्यादा अरसे तक नहीं रह, रहेंगे क्योंकि ये फार्मास्टिकल इंडस्ट्री जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से आप जल्दी बेहतर हो जा फील करते हैं the industry employs millions of people लोगों को रोज़गार इसकी वजह से मिला हुआ है बहुत से लोग इंडस्ट्री से वाब, वाबस्ते और ये सिर्फ इंडस्ट्री से प्रिपरेशन के लिए नहीं होती बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत तरह के इसके स्टेप होते हैं ठीक है इनकमिंग जो इन्ग्रीडियंट्स होते हैं उसको परचेस करना फिर उसको फर्दर मार्केटिंग करना तो बहुत सारे लोग जो है मिलियंस ऑफ पीपल जो है इस इंडस्ट्री से वाबस्ते हैं pharmaceutical companies boost globe economically economically जो है ये बहुत ज्यादा uh, फायदेमंद है यानी इस तरह लोगों को रोजगार भी मैसर ठीक है अच्छा अब इसमें से तीन मैंने लिखे हैं, आप चाहें तो ये ले लीजिए या फिर अगर आपको कोई और बेहतर में लगता है तो आप दूसरे ले पहला जो है वो ट्रीटमेंट इंक्रीज़ करने से क्या होता है लाइफ बढ़ जाती है, हाँ। यानी तकलीफ कम हो जाती है। The pharmaceutical business has a made a significant contribution to the global increase in the life expectancy for man and woman ठीक है? Overall pharmaceutical companies play a वाइ अ वाइटल रोल ठीक है? Vital role in helping patient and communities जहर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी है इसकी वजह से they provide more than potential cures and life saving treatment बहुत सारे लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट जो है इनकी वजह से पॉसिबल हो सकती है they also creating fulfilling job and fuel the global economy global economy जो है इनकी वजह से बढ़ गई है ठीक है यानी मार्केटिंग की वजह से लोगों का इनकम बेहतर हुई है अच्छा दूसरा क्या है the industrial strive to eradicate and eliminate disease मुख्तलिफ तरह के जो है ये वैक्सी वैक्सीन बनाते हैं और उनकी वजह से मुख्तलिफ तरह के ट्रीट दवाएँ प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ जड़ से ख़त्म हो गई हैं जैसे बहुत सारी इस तरह की हैं जैसे पोलियो है और भी बहुत सारी है ठीक है when it comes to creating remedies the ultimate objective is disease eliminate remedies के साथ साथ डिजीज को खत्म करना भी जरूरी है as this help system on a world wide scale और इसकी वजह से इकोसिस्टम बेहतर हो जाता है जैसे एक स्मॉल पॉक्स है जिसको हम चेचक कहते हैं is the first and so far only human illness to be declare eliminated globally अब तकरीबन पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया according to the World Health Organization W H O के मुताबिक ठीक है अच्छा अब रिड्यूस पेन एंड सफरिंग जाहिर है मुख्तलिफ तरह के पेन किलर अवेलेबल है तो हमें इसकी वजह से भी आसानी होगी कम हो गया है क्लिनिकल फार्मास्टिकल स्ट्रिप्स से prevent adverse reaction and hospitalization ठीक है by decreasing the drug related mobility and they can improve quality of life तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है specially in older adult patient and with chronic condition बहुत से क्रोनिक डिजीजेज हैं जो कि uh, चलती रहती है जैसे टाइफाइड है और इसी तरह जो है उनको उन, उन उस, वो सारे पेशेंट इससे फ़ायदा उठाते हैं और ओल्ड एज में जो मुख्तलि तरह के हमें हेल्थ सप्लीमेंट प्रोवाइड करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है तो आप जो भी आपको मुनासिब लगे इसके अलावा बहुत सारे जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए जो आपको मुनासिब लगे आप उसको मेमोराइज कर लीजिए ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है question number twelve question number twelve भी डिस्क्रिप्टिव है write down the characteristic of organic compound organic compound की खास करेक्टरिस्टिक होती है हमने केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है इसमें ऑर्गेनिक वो है जो लाइफ से रिलेटेड है लाइफ से रिलेटेड क्या है उनका ऑरिजिन कहीं ना कहीं पे लाइफ होगा ठीक है वो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव कहाँ मिलते हैं प्लांट ऑरिजन होते हैं ज्यादातर या एनिमल ऑरिजन होते हैं ठीक है सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ केमिस्ट्री की डेफिनेशन आएगी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका खुद पता चल जाएगा they consisting of carbon and hydrogen compound और हाइड्रोकार्बन इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं एक सोर्स हम ले लेते हैं कंपोजिशन लेते हैं सॉलिबिलिटी लेते हैं सोर्स आपको पता है कि मोस्टली एनिमल प्लांट होते हैं ठीक है और नेचुरल गैस है पेट्रोलियम है लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लैब के अंदर भी सेंटिसाइज किया जा सकता है आर्टिफिशियली भी ठीक है अच्छा लेकिन ऑरिजन जो होगा जो उसके इंग्रीडियंट होंगे या जो उनके रॉ मटेरियल होंगे वो लिविंग ऑरिजन ऑरिजिन ही होते हैं ये याद रखिएगा कंपोजिशन की बात करें तो कंपोज कंपोजिशन आपको पता है कि मोस्टली जो है ये कार्बन चेन होती है स्ट्रेट चेन भी होती है और रिंग की सूरत में भी हो सकती है ठीक है और ये सिंगल बॉन्ड में भी हो सकती है डबल बॉन्ड भी होता है ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है तो एक लार्ज नंबर ऑफ और कंपोनेंट होती हैं ठीक है ठीके? बहुत सारे जो है हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस या कंपाउंड तो the presence of carbon atom and hydrogen atom ये जरूरी है कार्बन और हाइड्रोजन दो चीजें जरूरी है उसके साथ कॉम्बिनेशन किसकी हो सकती है हेलोजन हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है सल्फर हो सकता है नाइट्रोजन हो सकता है फॉस्फोरस हो सकता है ये एलिमेंट उसके साथ मिलकर मुख्तलिफ तरह के फंक्शनल ग्रुप बना लेते हैं ठीक है और ये कोवेलेंट ये जो है सब्सटेंस पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है ठीक है जैसे बेंजीन हमारे क्या है नॉन पोलर है जैसे जबकि इथेनॉल क्या है पोलर है अच्छा सॉलिबिलिटी की बात करें तो यह आपको पता है लाइक्स टू सॉल्व लाइक जिस तरह का सॉल्वेंट होगा उसी तरह के सॉल्यूट होना चाहिए अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंट टाइप के हैं यानी अगर दोनों पोलर है तो डिसॉल्व हो जाएंगे दोनों नॉन पोलर है तो भी डिसॉल्व हो जाएंगे एक पोलर और एक नॉन पोलर है तो उसके लिए डिसॉल्व करना मुश्किल होगा ठीक है तो organic compound tend to dissolve well in solvents that have similar properties to themselves. This principle is often referred to as likes dissolve like, which means that polar molecule will generally dissolve well in polar solvent and non-polar molecule will generally dissolve in non-polar solvent. Example क्या है बेंजीन है कार्बन डाइसल्फाइड है ये सारे के सारे जो है सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं अगर हमारे पास पोलर नॉन पोलर हो ठीक है सॉल्यूट हो अच्छा ये हमारा हो गया question number twelve question number twelve के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्टीन इसके दो पार्ट हैं ठीक है इसमें हमें रीजन लिखना है देखिए इसमें आपको पता है रीजन जब निकल लिखते हैं तो हमें ऐसा रीजन लेना जो वैलिड हो तो पहला हमारा क्वेश्चन है why silicon compounds are lesser than that of carbon compound आपको पता है सिलिकॉन और कार्बन जो है एक ही ग्रुप का है दोनों फोर ए के ठीक है मेंबर ऊपर की साइड पे कार्बन है नीचे की साइड पे सिलिकॉन है कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है फोर्टीन है ठीक है दोनों के वैलेंशियल में चार चार इलेक्ट्रॉन तो ये टेट्रावेलेंट भी बनाते सब्सटेंस बना सकते हैं अब साइज जो सिलिकॉन का बड़ा है तो सिलिकॉन के लिए बॉन्डिंग करना मुश्किल है कार्बन का छोटा है तो कार्बन के लिए बॉन्डिंग करना आसान है अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम इसका रीजन लिखेंगे रीजन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है तीन या चार लाइनों का रीजन काफी होगा लेकिन जो भी रीजन होगा वो आपने सही तौर पर बताना है ठीक है the the key difference between silicon and carbon is the carbon is non metal where silicon is metalloid पहला डिफरेंस तो यह है कि कार्बन प्योर नॉन मेटल है जबकि सिलिकॉन जो है मेटलाइट है carbon and silicon both are in the same group 14 यानी 4a है और the predictable table silicon atom is larger hence hence form long chain compound like carbon atom क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है मेटलाइट भी है तो इसके लॉन्ग चेन बनाना मुश्किल है both carbon and silicon show the ability to catenation दोनों के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी मौजूद है but compound made by silicon are reactive and less stable ये रिएक्टिव भी होता है बहुत ज्यादा लेस स्टेबल भी होता है इसलिए पॉइजर पे या तो डीकम्पोज हो जाएगा या किसी और से रिएक्ट करके दूसरा सब्सटेंस बना देगा On the other hand, bond formed by carbon are very strong and hence the organic compound are more stable than silicon compound. इसलिए कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जाहिर सिलिकॉन तो नॉन मेटल में आएगा उसमें आ जाएगा इनऑर्गेनिक में कार्बन के जो कंपाउंड है सारे के सारे जो है वो क्या होते हैं वो स्टेबल सब्सटेंस बनाते हैं सिलिकॉन के कंपाउंड के मुकाबले में silicon has no tendency to form double bond with self अपने ही जैसे दूसरे सिलिकॉन के साथ मिलके आमतौर पे डबल बॉन्ड नहीं बनाते जैसे कार्बन की ये क्वालिटी है कि अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ मिलके आराम से डबल बॉन्ड बना लेता है ठीक है इसी वजह से इस, इसकी साइज बड़ा होने की वजह से ये फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है कैटिनेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है ठीक है ये तो आप रीजन साइज को यूज करते हुए बता सकते हो नेक्स्ट हमारा दूसरा जिसका पार्ट है ये है why pure water consider weak electrolyte अब प्योर वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है क्यों कहा जाता है जबकि इसके अंदर ऑटो जो है अरेंजमेंट होती रहती है और ये अपने ही जैसे दूसरे वाटर मॉलिक के साथ मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एच आइन और ओ एच माइनस साइन बनाते रहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन जिसको कहते हैं जो कि आपने पढ़ा हुआ है अच्छा pure water molecule do not have enough ions to transmit electron from one end to end pure water के अंदर क्या होता है इतनी पावर नहीं होती कि वो अपने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट एक आयन से दूसरे आयन में ट्रांसफर कर सके यानी जाहिर है एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक की ज्यादा होगी दूसरे की कम होगी पोलर दोनों है यानी पोलर इसका एक पोल पॉजिटिव है एक पोल नेगेटिव है तो ये प्योरली जो है वो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते ठीक है pure water is a poor electrolyte due to the future और इस वजह से प्योर वाटर क्या है प्योर इलेक्ट्रोलाइट है इलेक्ट्रोलाइट वो करेंगे उसको कहेंगे जो वाटर के अंदर आइंस फॉरी तौर पर लिबरेट कर दें ठीक है pure water is both weak acid and weak base ये वीक एसिड के तौर पर भी काम करेगा क्योंकि इसके पास एच प्लस आइन है वीक बेस के तौर पर भी काम करेगा क्योंकि इसके पास ओ एच आइन है the water is neutral liquid which possess equal number of hydrogen ion और वाटर के पास जो है total number of H plus ion और ओ एच माइनस आइन बराबर होता है इस वजह से वाटर को कंसिडर करते हैं weak electrolyte it ionize according to the reaction ये रिएक्शन यहाँ पे मौजूद है इस रिएक्शन के हिसाब से ये वर्क करता है के सी आपको पता है कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं रिएक्टर नीचे लिखते हैं तो एक वेशन का के सी निकल गया अब के सी के अंदर जो है अगर हम इसको लीनियर फॉर्म में लाए तो हमें पता है के सी क्या हो गया वाटर और is equal to H plus ion plus O H माइन आई माइनस इसको हम कॉन्स्टेंट कर लें तो के डब्ल्यू बन जाएगा तो K C is equal to water के डब्ल्यू और के डब्ल्यू क्या होगा ये हमारे पास एच प्लस आइन और ओ एच माइनस आइन के सी क्या हो जाएगा एच प्लस आइन और ओ एच माइनस आइन और इसकी के डब्ल्यू क्या है ये आइन प्रोडक्ट है किसका आइन प्रोडक्ट है वाटर का और इसकी वैल्यू क्या है one as two ten to power minus fourteen it means की ये न्यूट्रल इन नेचर है क्यों न्यूट्रल इन नेचर है कि जितने इसके पास एच प्लस साइन है इतने इसके पास ओ एच माइनस साइन है और अगर हम इसके यूनिट देखें तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर आ जाएगा ठीक है अगर हम आइडेंटिफाई करें वाटर को तो वाटर क्या होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा ये रीजन आपको समझ आ गया होगा कि ऑटो आइन इनहेलेशन ऑफ वाटर को जहन में रखिएगा ठीक है ओके थैंक यू अब नेक्स्ट में जो है हम क्या करेंगे हम डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग के सेक्शन सी के डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे okay thank you student hopes okay it will be helpful for you